Berulang kali ku katakan kepadamu Ku cintaimu sepenuh hati Tak perlu kau tanyakan apakah mampu hadapi itu pasti sesungguhnya dirimu memang lebih dariku tapi apa salahnya saya percaya Meski ku hanya lelah Kita sempurna Ku akan bahagiakan kamu Ku mohon terimalah Yang ku lakukan untukmu Janganlah kau sia-siakan aku Saat Tak perlu kau tanyakan apakah ku mampu menghadapi Pasti sesungguhnya di oh, lebih dari Percayalah meski meskipun hanya lelaki kita sempurna Ku akan bahagiakan kamu Percayalah ku hanya lelaki kita sempurna Ku akan bahagiakan kamu percaya meski ku hanya lelaki tak sempurna ku akan bahagiakan kamu ku mohon terimalah yang ku lakukan untukmu janganlah kau sia-siakan aku Ah.